витископ. У меня здесь было несколько вариантов. И было, я думал, и без сюрпризов, и Льюиса Хэмилтона назвать. Э, Ника Росберга я мог бы, наверное, еще вот после летней паузы, э, я мог бы со стопроцентной уверенностью сказать, что вот в конце года я точно назову его гонщиком года. Нет, Ника поломался э, психологически. Дани Рикардо просто человек пришел, увидел и сделал. Здесь, м, правда, огромное уважение. Человек, который в тот момент, когда у Мерседеса возникали проблемы, откуда, Завжди був там. откуда у него это? Вот, вот правда, откуда? При том, что Це як настолько- гольове чуття у футболістів. Да, Воно да, або да. є, або нема. Да, и м, мы же этого не видели раньше. В цьому і головний сюрприз Рікардо, що ми від нього не чекали нічого абсолютно. Коли е, Sky Sport робили прев'ю сезону, вони сказали, що Рікардо програє кваліфікації Фетель 12-7. Він виграв 12-7. Ну а по гонках був ще розгромніший рахунок. Безумовно, гонщик номер один, якщо говорити про несподіванку. Але е, я б сказав, що гонщиком номер один, і на цю думку я наштовхнувся лише після того, як подивився один дуже цікавий блог. Е, там зробили е, спробу проаналізувати сезон Е, без впливу якості гоночного боліду. Е, було багато критеріїв, які достатньо об'єктивно оцінюють кожного гонщика, як він виступав, робота із командою, робота на трасі, результати по очікуванню і так далі. І ось е, там номер один за цей сезон отримав Фернандо Алонсо. я скажу, що Алонсо для мене і в цьому році залишається номером один. Навіть враховуючи те, що я сказав, що Кімі розчарування року. Надзвичайно контрастним був результат Алонсо в цьому сезоні, як і Мірайкона. Тобто Феррарі побудували. Е, Подивіться на ту ж команду Заубра, у них теж був мотор Феррарі. І де вони опинилися? В них були постійні проблеми з цим мотором, і вони весь час були останніми. Останніми, якщо не брати до уваги аутсайдерів зовсім. То, мабуть, Алонсо знову overachieved, дав більше, ніж команда е, заслуговувала. І це був ще один рік, який Алонзо так продемонстрував. По тому ж е, графіку е, оптимального виступу е, в кожному із сезонів Алонсо вигравав би усі попередні роки. Тобто він весь час тримається на піку. І цей рік не був винятком. Те, що він на подіум приїжджав з Феррарі, це теж результат. Якщо приймати тоді, де був Кімі, в той же момент. Це ще одне підтвердження, наскільки Алонсо продовжував викладатися, попри те, що у нього напевно, вже не було мотивації. Не було мотивації ще з літа, і він знав, що він піде е, в іншу команду. Коли, е, в принципі, він розстається із своєю мрією. Він хотів стати чемпіоном із Феррарі. І е, а хто ж не хотів? І сьогодні я бачу фотографію, яка була зроблена після Абу-Дабі, де Алон сидить на кушеці для масажу, і його погляд, напевно, видає усе. Е, Він спустошений, він віддав всього себе, але команда не дала йому нічого Есть, взамін. есть хорошее английское слово э, exhaust. Вот э, это полностью описывает вот то, что, І то, це что те, произошло. чому я ще вважаю його найкращим. Він такий після кожної гонки. Він може вилізти із боліду і сказати, що я віддав всього себе. Цей болід швидше не проїде. І ніхто в пелотоні це не зробить. тому він залишається найкращим. Тому він заслугує на ті гроші, які буде Хонда йому платити. Абсолютно. Може, не об'єктивно з точки зору Дані Рікардо, е, Льюіса Хеймлтона, Валтері Ботаса, е, Ніка Розберга, але Алонсо залишається поки що мірилом для усіх інших в пелотоні. Вітіскоп спортивне відео.